Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Ben Alican. Ben Esat. Ee, bugün PES videosuyla karşınızdayız. Güzel bir video olmasını umuyoruz. Hadi Rastgele bakayım. Seçimli maç atacağız. Rastgele seçimle aynen. Hadi bakalım. Takımları seçeceğiz şimdi. Hiç durmak yok. Kardeşim düzgündür ya. Neyse benim takım belli ya. Hangisi de ben aslan amblemleri. Senegal. Ha bu amblem değil mi? Aha. Ah ne Senegal ya. Burada Paris Saint Germain var. Hazır mıyız? Hazırız. Dragon Liga yok. 3 3 yap 3. Arkana dön güzel kardeşim. Boş yapma da arkana dön. Suarez, Neymar, Cavani, Alican'a gelen oyuncular. Bana ise kesin Muhammed Salah, Ronaldo. Sen niye aşağılıyorsun ki şimdi? O adamlar harika. Yani mesela gelmedi ama. Terminator geldi, uzaylı geldi. Daha ne olsun? <laughs> biri dünyanın nesi, biri uzaylı. Oğlum bu ton kim lan? Kabile reisi. Otomatik lan. Bakayım. Saat. Yasan. Aa bak L1 filan yazıyor lan. Aynen. LT filan yazıyor önceden. Vay be. Ne fark edecek ama hadi biliyordu zaten. Tamam seç artık. Seçtim ben. Ben de seçiyorum şu an. <clears throat> Ee, seçtim. Aynen. Çok iyi oyuncularım var. Kimi korusam bilmiyorum. Allah'ım. Bende de iyi oyuncular var lan. Abi, bir iplik var abi. Bir dakika. Seçtim. Tamam, Değişik bir şey yapamadım. Şimdi seçtim. Ee, istenmeyen oyuncu. Tamamdır. Cidden mi? Ulti mi aldın? Hayır. Sana bir forvet <laughs> biraz fazla ya. Sikeceğim ya. <laughs> Bu kötü oldu. Kim alsam? Ee, ne kadar Al abi hiç. Boş yapma. Oğlum oyuncuların izleyi falan yenilenmiş. Bir dakika bir dakika. Ah be abi ben yanlış oyuncu seçtim. Şu an gittik ya. Amına. Ya Ronaldo mu? Amına koyayım bu ne ya? Allah şarsın çeyreğin aklıma geldi ha. Yemin ederim. Hadi bakalım ya. Bas amına yine koyduk. Geldi mi bak? Gelmedi. Gelene kadar. Bakmasana amına koyayım ne yapıyorsun? Allah bazen. Allah'ıma var ya baktıysan çok büyük kahpelik ettin. Allah belanı versin ki bak şu an bakma, Sana yemin ediyorum. Hmm. Abi çok oldu yeter artık yani. Artık. Ya hadi oyna. Oyna oyna oyna oyna. Oyna lan. İstenmeyen oyuncu oğlum bu. Ha. Emin misin? İşte 3 yaptım ben. Evet. Ben oyunculuk oyunculuğunu hiç... Dur bırakma. Dışarı. Geri geri geri geri geri. Geri. Yaptım, Ya geri tamam. Stadyum. Tamam bu olsun. Geri. Esat'a koymak için sabırsızlanıyorum. Hadi bakayım. Hak eden kazanmaz aslan iyi oynayan kazanır. Bunu unutma. Ya sen niye böyle ek olursun? Arkadaşlar yani Meraklanmayın bu maçın kazananı kesinlikle ben olacağım. Alican olacak. Adam oynasın. It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town, and uh, the buses been packed mm. double-decker buses lining up outside coaches and thousands of away supporters here too. And all of it adds up to make a terrific, a crackling atmosphere. The match, I think, will be quite a spectacle. This is a distinctively southern European feeling stadium, uh-huh. venue right on the banks of the river. The action has already started. İşte yine okul gitti. Geldi, geldi Güzel, güzel, güzel, güzel. Suarez, Osman Dembele. Chiellini positions himself well and cuts it out. Get the pass he's looking for. Coutinho Vidal is demanding it out wide. Gets up to head it! Oh, just couldn't turn it in. Well, plenty of moving targets to pick out in the box. Obviously increases your chances of the ball being met like that by someone. <laughs> Valencia. And it's Coutinho. Very well to intervene. Cristiano oh, Ronaldo! it's hoisted clear. Forward it goes. Luis Suarez. Just to point out, Peter, uh-huh. that the fullbacks are quite high. Thiago Silva. Fabinho. Senegal applying all the early pressure. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. Defending was physical, no nonsense, and it had to be. Abi ne oluyor ya? Bak pas yapamıyorum. Kolum. Dembele gets it back. And it's Messi. Driving on, he could shoot here. It's anyone's ball the outcome. It is good to see someone running at the defence like that. Coutinho gets his foot in there. Aimed low and direct. Cristiano Ronaldo. Hoppala. Plays it forward. Suarez. O nasıl vuruş very well to get to that. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. for a good challenge. Senegal are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Fabinho tries to get it forward quickly. Valencia as well to read it and intercept. Ver abi biri göstersin artık. Haber kaptıracak şimdi. Hop. Abi yapma ya it's Cristiano Ronaldo. Drill goes for goal! şu kafa And that's well defended. Coutinho. He's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Suarez plays it out to the flank. Vidal has away a free kick. Dembele. What an adventurous run from a defender. And he just whacks it away accusatory stare there tells the whole story. Look, the game is full of ifs and buts. If only they... That is it. Made it two. So that's two now without reply. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Great strength, too strong for his opponent. Şimdi kolu değiştirelim diyeceğim. Sarmayacak. O yüzden Cristiano. Cristiano. Sen oradan at abi şimdi. Oldu ama <laughs> bende. Matuidi. Jordi Alba. Kaç bu gerizekalı. Abi vallahi bu Suarez mi? <laughs> He could have been in, just needed a better final ball. Paris Saint-Germain just had to ah. make the ball stick, but came up short. Adamın arapasını yüksek yani. Matuidi battles to win it back. Coutinho. Coutinho. Matuidi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hadi. He's got away. Hadi. Hadi. Good challenge, he just stood firm. It's a fabulous position. Lan oğlum mal mı Suarez? <laughs> Geçmiyor lava. Suarez'in Sen sesin gelmiyor aptal. Vallahi mi geldi? Biraz uzağım Mikrofonu sesim gelmez. Valencia goes looking. Kardeşim o zaman yakındır yani. Dembele looking to get on the end of this. And he's shown him a Dybala! Hadi be ulan. Aimed long and direct. Çok fazla. Matuidi gets into the right position to intercept. Now it's Dembele. Abi. Bir dakika öldürdüm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir şey vardı. Chiellini. Ne vardı kardeşim açıkladı. Arka planda böyle ölümsüz şeyler var. <laughs> Roberto. Cristiano Ronaldo. Messi. Surely. Played out to the right. Aimed in towards the centre. That'll be the last act of the first half. What do you think we're up to after 45 minutes? Senegal are two up and everything is shaping nicely. The only criticism, it could have been three. Senegal sitting pretty here at half-time, 2-0 up. We're already back on the way here. Changes made by neither side from what we understand. Abi ne oluyor? Allah çarpsın ben orada durmadım ha. Bak sana yemin ederim Kur'an çarpsın. Evet. Kerem doğru sefer bana tamam. ben ne yapacağım geri yıkılmıyor. Provided he doesn't Müthiş. Seviyorum ben bunu. Hatasını nasıl Lan vur. Geri zekalı. Abi bizim takım aval ya. <clears throat> Messi. Ortasını açtı. Mbappe vuramadı. Valencia. Abi niye kafayla vuruyor? Abi bizimkiler niye böyle ya? Neden kafayla vuruyor? Neden? Süper. Süper. Neymar. Hadi be. Yandan açtı. Ama çok sert. Mbappe. Mbappe. Going through. Reprieve, albeit perhaps momentary. Peter, we can only applaud that quality of tackle in the circumstances. It was probably goal-saving. Messi hits it! Forward it goes. Oh, Marco Verratti. Out wide to the right. He's got away. That is terrific skill. Ah. Wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Kaçtı arkadaş. Abi Ronaldo yaptı ya. Yarım Allah aşkına. Bana sanki Al oğlum abi niye böyle oluyor? Vallahi çıldıracağım. Abi ne oluyor? Vur lan! Vur be! <laughs> Böyle bir şey mi var ya? <laughs> Abi hakkımda bak. Uh, Osman Dembele çıktı. This Dembele verdi pası. Neymar. Hadi açarsın bir saat adam geçmedi ya. Allah Allah. Hadi Vallahi Bravo. bir geçmedi ya. Ben ne <laughs> İnşallah ben kazanırım. Bu oyun maç denilecek bir şekilde dedim mi demedim. Delikanlı gibi. Herkes de şahit. Koydum bunu öyle. Bütün yol hayatta alamaz ki. İnşallah yani çeviririm boş. Oh, well intercepted. Really alert to the danger. Ah, well played. He saw that coming. Pas ver. Paris Saint-Germain uh, keeping their men at arm's length here. Yeah, I just think it's a, a conservative move to deny runners the opportunity of, of going beyond that rear guard. Coutinho! this the right way. There's not too much subtlety or sophistication about this. It really is a question of he's had a goal. Abi nasıl tutuyorsun ya? Can hoist it clear. That's not going to make it. Heyecan dolu anlar. Ya bak şu Paris Saint Germain'deki oyuncu böyle bir pas atıyorsan oynamaz. Cristiano Ronaldo. ya atamaz abi öyle pas. Trout calling for him to shoot. Last şey. defending but that'll do. Ya abi niye böyle bunlar ya? Lan lan. Ronaldo. Faul. Anlamıyorum uh, vallahi. İnşallah yakındır. ben bunu Hiçbir şey bilemeyeceğim. İstediğim yok. Sadece bana Ben bu Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Keeper goes long. Beratti goes looking. Fabinho. I needed a better pass there. Neymar clips one through. Uh-huh. Paris oh, Saint-Germain are definitely not going down without a scrap. Their attitude just can't be faulted. Chip through. This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want the double advantage. Mbappe! Bob. Ya abi hangi sen ayaksızsın ya? Güzel güzel. Harbi ayaksızsın ya. Adam çizgiye çekiyorsun sonra gol atmasın. Abi çizgiye çekmeyeceksin ya. Yani risk alıyorsun. Abi onu be. Abi böyle bir şey olamaz. Bizim, bizim maçlarımız neden hep şu oluyor? Çok kesici Allah çarpsın. İptal ettim ha. Kur'an Allah çarpsın. Abi ne oluyor Neymar al şunu Neymar. Dembele dembele dembele. And the through ball is intercepted. Valencia looking to run onto it. Shoots! Abi. Abi böyle bir şey. ne var? ne yapıyor gözümün içi ya. Vallahi Neymar'a Ne var Very, Ne threatening. Önünü değiştiriyor. Sıkıntı yok. neyse sıkıntı yok. Benim tıkım sana var mı gelecek oyuncu? Douglas Costa. Evet. Hadi hadi tamam oyna hadi. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Valla kutu kafa topu aldı daha bir şey bekleme bizim hocam. Neymar. Lan ne yapıyorsun Kursava neye bakıyorsun? Yeni oyun aldım seni. Abi yapma ya. Oh well defended that had to be done. Paris Saint-Germain need to give it everything they have, kitchen sink included. Abi ne oluyor kitap Allah için bilim abi. Bu da hareket yaptığı sanırım. Allah çarşısına ver. Neymar kafasını sıkıp senin yüzünden bu halde. Hadi oyna. Offside değil mi be? Abi hakem nasıl? neredesin hakem? Bomboş kale ya. Nasıl atamadı ya? Atsa maç bitecek. Dembele'ye top atıyoruz. Hadi al bakalım. Merdier. They seem to have lost their sense of direction. Uh, it should be higher up the pitch. That's a throw. Artı sıfır. Yazmıyor. Cristiano Ronaldo. Now it's Draxler. Fazla verdin. Questions were asked. He's given the answer. Allah için şu topu düzgün atın it's got through. Coutinho going through. Hakem şık yapma. Hani And it's a wasted clear. Bir dakika. Almost. Bitti. Kazanan Esat oluyor. Senegal held on. A knife edge game, a single goal margin. They have won it. Could you summarise what we've seen?